В Липецкой области, да? В Липецкой области, но ну, по последнее время проживал в самом городе Липецке. Э, семья, дети? Да, семья, ребенок. Ребенку сколько? Пять лет. А жена чем занимается? Работает младшим воспитателем в садике. Ненечка. Э мобилизирована, да? Мобилизирована, Когда? Да. 23 сентября. Как вообще произошла эта мобилизация? Принесли повестку домой, сказали, через два часа не явишься, посадим там, 10 ну, лет, сколько там, когда уже приняли закон. Через два часа мне надо было явиться в военкомат с вещами. Вот. Через два часа я собрался, приехал в военкомат. Э, думаю, какая то комиссия будет, потому что имел какие-то проблемы э, со здоровьем. Лишний вес был, у меня 130 килограмм было. Ничего не было, никакой комиссии. Нас посадили в автобус и отправили э, в, в Богучар, Воронежской области. Угу. Там распределение было два дня э, по подразделениям. Потом э, отправили э, в Валуйки. Э, ни о каких деньгах никто нам вообще даже ничего не говорил, сколько мы будем что получать, там, где мы что будем. Э, ну, сначала нам сказали, что э, на передок нас никто не пошлет, ничего. А потом, когда мы приехали в Валуйки, нам раздали автоматы, боекомплект, бронежилеты, и каски. Потом приехал какой-то пол, полупьяный полковник, сказал, что Россия пи***ц, короче, и мы сейчас отправляемся на передок. Там все были в шоке, никто воевать толком не умел, не умеет. Там вот э, со мной приехали, когда мы приехали уже на место дислокации, со мной были молодые парни, которые даже с автомата еще не стреляли, они только там пробовали пару раз стрелять. Вот. Где стояли? А, Невская, Луганская область. Донецкая, Луганская область? Луганская. Луганская а где? Луганская. Какой населенный путь? Невская. Невская, да? А Невская. А вы все взятия в плен? Коротко. А... И когда взяли? Ну, 25-го. Мы стояли там месяц всего в Невском. А, каждый день был минометный обстрел по нам. Вот. 25 октября э, началось наступление ВСУ эм, Э, комбат, э, э, которым мы были представлены, комбат контрактников, угу. он приказал отступать. Там даже бой, ничего не начинался, просто отступайте и все. Вот начал кричать. Мы начали двигаться к центру села, подходим к центру села, там появились какие-то раненые, откуда там ну, сбоку так они там, у них был бой, контрактники. Угу. И в центре села этот э, комбат э, выехал на БТРе, сказал, отступайте в Макеевку, это 7 километров, и уехал. Все, раненые, вот, э, все остались, убитые. Мы пошли дальше, через ну, другое уже, там это было пол, половина села, и вот другую половину зашли, и меня ранило сразу спину. Какое ранение? 7,62, по-моему, пулемет меня ранило на вылет плечом. Вот, я упал, э, никто не стал подбирать сначала, все убежали. Я пойду, ну, я такой э, шокирован был, но не дох. Я понял, что надо подниматься или что-то делать. Э, ну, минут пять я полежал, встал, начал двигаться. Ко мне подбежала какая-то группа сначала оказали мне там промедол мне вкололи, что при, привязали тут, э, этот бронежилет сняли, каску с меня. Вот, э, и убежали. <laughs> Я, опять начал движение один, иду, э, тут э, догнал ротного своего, они э, а, как-то что-то замешкались там, я не знаю, или минометный обстрел был, они не могли идти. Ну, я, в общем, догнал своего ротного, э, он у меня забрал автомат, Э, у меня был подсумок. Вот. Э, большая потеря крови была. Э, собрались толпа, человек 125, все собрались, там контрактники, начали выходить из села. Там была засада. Контрактники залегли, начали вести бой. Э, а командир роты мой, он тоже был мобилизированный, взводный, все были мобилизированы. Э, и у Ротмана была ради... радиостанция, он постоянно связывался э, с комбатом, который уехал на БТРе. Вот. Значит, залегли, там был бой, ну, наверное, комбат ему сказал, что нужно отступить в эту ближайшую посадку или как-то. Я, я не знаю. Я просто увидел, что они, э, группа человек 60, пошли в эту посадку. Шел миномет на обстрел, я пока залег в поле. Вот. Э, ну, минут Короче, 10. Ага. Ближе, ближе к теме. Ну, как взяли уже уже. Ну, это не так просто, там, <laughs> не ну, так. очень меня, коротко. Меня бросили, в Вас бросили? меня бросили, да, я э, 8 дней э, ходил один близ села этого, э, э, хотел своих найти, вот, ну, и раз, смотрю, э, едет вас «Патриот», э, военные номера российские, все зеленый, э, подъехали, э, сдаешься, говорит, плен. Я в чем не понял, потом смотрю, что все в СТУ. А, я, я сдаюсь, да, я ранен, говорю, без оружия я сдаюсь. Вот, и все, сдался. А, а ты вот, э, когда пришла повестка, ты подписывал повестку? Как? Подписывал вот повестку. Я туда. повестку подписывал. Ты подписывал, да. да? А вот не думал, что там убежали или так далее? Вот мне иногда там россияне пишут, что они уже там в Казахстане свалили от этого всего сумасшествия и так далее. Ну, я не знаю, я боялся сесть, что я не был какой-то, что бежать как-то, у меня не было такой мысли. У меня была мысль, только сразу пришла, то, что э, сесть. Я не хотел садиться на 10 лет. Ну а... и воевать я как бы тоже, а... никакого желания не было. А до этого чем занимался? Работал на предприятии э, картонным. Вот. Достаточно хорошую зарплату получал, 50 тысяч по Липецку, это было нормально. А, а кем работал? Водитель погрузчика. Водитель погрузчика, да? Да. Работал еще до этого, фрутынянь там 5 лет отработал. Ну, я как бы рабочий человек, я не собирался воевать. Э, ну вот. Ну и садиться тоже было <laughs> страшно, как, не знаю. А вот э, последние данные, которые были, да, 100 тысяч человек умерло, да, россиян? А, вот э, твое личное мнение, за что умерли все люди? Ну, некоторые вообще идут, они без принципа, идут зарабатывать, я не знаю, просто хотят, я не знаю, вот что, может, реально хотят авантюры какой-то, убийство, вот это. Некоторым, может, нравится вот это вот, но я не знаю. Вот лично за, что. Ты за что здесь воевал? Как я вообще здесь ни за что не воевал, и я даже у меня не было никакой мотивации за что-то здесь воевать, никакой вообще. А Просто ты... загнали меня сюда и все. Как я... скот? Как скот. Не было ничто у меня, ни агрессии, ни, я, ни, ни жажды убивать, мне ничего не было. Ну, то есть нацисты, вот все такое вам там не рассказывали? Нет. Ну, по телевизору, естественно. Ну, я молодой еще человек, я смотрю интернет постоянно, у а меня веришь, своя вот, точка зрения. Вот, вот что ты знаешь о Украине? Да ничего, это суверенное государство отдельное. Не знаю. Я, я вообще говорю, вот, например, ну, то есть у меня вопрос немного в другом. Вот э, ты говоришь там, что они поехали как бы зарабатывать за деньги. Вот за что? 100 тысяч – это больш, большое число. Да, вот 100 тысяч ну, умерло. Ну, была армия еще, вот они же... Э, ну, у меня приказ. вопрос, за что они умерли? Приказ, ну, с ним, да, с приказом. Да, да. Вот за что они умерли? Ты можешь мне объяснить, как россияне? За mm. что они умерли здесь? Ну, ни за что. За политику, я не знаю, за что. За какую политику? Ну, то есть, вот для чего Россия и Украина? Вот можешь мне просто объяснить, как украинцу? Вот я себя спрашиваю, 100 тысяч трупов. Обычному россиянину, вот как я обычный россиянин, мне не нужна Украина. Мне не нужны, вот, чтобы вас разрушать как-то. Мне это вообще не нужно было. Я не знаю, за что они вот шли все сюда. За деньги, и вот и как они хотели разрушить. Некоторые, у некоторых есть убеждение, что земли – это наши земли какие-то. Мне, допустим, своей земли хватает. У нас земли там... Да там вот Сибирь не заселена. Да. А земли а хватает. Но некоторые вот э, так вот разговаривают, то что нет, это вот Луганск, Донецк, это наше вот российское все. Я не знаю, я не считаю это российским, даже вот я общаюсь с луганскими и донецкими здесь, ну, это украинские, они даже, они отличаются чем-то от нас, от русских. если будешь обменен? А? Пойдешь еще раз воевать? Никогда в жизни. Нет, нет, нет. Я уже, я, вот я попал, до 35 лет была в мобилизации, и вот два месяца, и вот сейчас мне здесь исполнилось 36. Как бы, ну и я ранен, ну и никак, все, я просто никаким э, образом не знаю к врачу пойду, я не знаю, я попытаюсь избежать всякого, чтобы сюда больше никак не вернуться. Это, здесь беда, горе людское. Здесь детей убивают, женщин. Ну, ну. Кто это делает? Да ну война, война идет. Кто делает, кто убивает детей и женщин? Снаряды, которые летят. Откуда? Я не знаю. Наши, ваши, я не знаю, чьи там. Тут не а кто поймешь напал? же. Кто напал? Россия напала. Россия должна выйти с этих территорий? Выйти. Да. На выборы ходишь? Нет. Почему? Ну, не знаю. Нет такого, что как то это... Мой голос что-то там изменит, что-то... Мне такого... Не знаю. Хотя многие говорят, ты зря не ходишь, там надо ходить. А кому ты равно... симпатизируешь с политиком? Нет, сейчас нет. А Когда-то, когда был молодой и я думал, Жириновский но потом э, уже, когда стал более взрослее, я понял, что это просто клоун какой-то, это не политик. Да, И У меня какой-то здесь клуб любителей Жирика. Вот с кем не говорю, всем нравится Жирик. Не-не, это, ну, я, это просто вот как-то, э, когда был молодой, мне вот нравилось, что он там как-то там драки какие-то, то все, у него там постоянно какие-то конфликты. Но потом я понял, что это не политик, он не ведет э, нормальную политику. Он просто там разбрасывает словами, обзывает, дерется, и чем вот э, многих задевает этим. А нормальной политики не было в нем. Хочешь сказать что-то украинцам? Да, извините, простите. Меня и всех, кто считает, что не прав, что сюда пришел. Искренне извините и простить. Я не вел э, бой здесь, ничего не вел. Это страшно. Война – это очень страшно. У меня у самого ребенок. Я не представляю, если бы это было в России где-нибудь. Это ужас. Татьяна, что ты хочешь сказать? Думайте головой. Не все так просто, как говорят по телевизору. Здесь тоже живут люди, дети, женщины, бабушки, обычные люди. Думайте головой, прежде чем сюда ехать. Ты искренне говоришь? Вот. Да. Мы тебя не мучаем? Нет. Все нормально? Мне просто... Это реально страшно и больно война. Никогда не думал, что я попаду на такое. Сейчас я успокоюсь. Просто это реально страшно. Когда здесь мирные жители, идет война, снаряды летают, это вообще ужас. Трупы. Ад.